ロテドはい。No. モロテドリコです。モロテドリコ。Yes. ポジション。o あ。はい。ジャはい。モロテドリ。ベルチ。This position. Okay. This 強です。ですから、そう。 えー、とモロル手取りエクササイズパートナースウェットストライプピース o ディスポジションスタート OK ディスポジション2強デンジャラスポジション You know? Yeah, Master. Okay, w はいこうねこれをここからああここかこれカーツはいソリソリ出産 ビジュアね天の子ビギナーはい、ハイクラスダウン後継ファースタイムだけ週さんハイテクニックスケサルフェン OK ここパッこれをパワーダウン okay? but this position is difficult, okay? Partner, so relax, okay, relax. Beginner, this size, okay? And so black belt, black belt, power, power, okay? Beginner, white belt, okay? Very kindly, okay? Yeah, curl, high class down. okay? five. Okay? Come on. Oh, I feel. You, you feel my power. No. Two. Okay? Okay? Hami. Okay? Hami. Like hami. Enter. Okay. Uh, Okay? First time, beginner, no power. Okay? This right. Hami neck, you. Left hami, right hami. Time, okay? And so, press in, press up. Face, さんそう失敗してパワーパワーパワー OK 合気道 OK あそうパワーシュさんパワー I cannot do OK you know by hand no center え power no love okay power okay はい the other Ah! Ah! You like this voice? I don't try. Okay. Hey! Okay. I am speaking. Okay? Where I power uh, push inside, uh, in, pressing in, out, partner, don't feel. Okay. This is really Hokkyo. Okay. A, a, in, a, a. Not martial arts. Okay. Oh. So, you know, I explain. Ah, is it okay? ah, ah. Power inside, uh, outside. exercise, just exercise. Power, voice, and exercise. I don't know. we heard that. I, ah! Finish. Okay? Technique, uh, body technique is sword technique, same. Ah! Ah! Oh, exercise is okay. Same. Okay? g o o Relax. Good, same.